pagod na Ang ating sinapit Mali tapusin na Huwag tayong magpagamit Isigaw sa langit, kailangan na Pagbabago! Huwag namang maulit, natutunan napairal Di mapagmataas, kanyang iaangat ang tas ng ating buhay Kasama ka sa pag-unlad, darating ang bagong umaga Nakikinig ang Diyos sa dalangin natin Tumawag manalig Lanaw na pinapanawagan sa buong musliman ng buong mundo na suportahan ng isang presidenteng na naintindihan ang kahirapan para sa bawat Pilipino Ikaw nais ko Bismillahirrahmanirrahim uh, Kami po ang uh, mga taga-suporta ni Yormi na taga-Lanaw Nagkaisa po kami dahil alam po namin na si Yormi siya lang po ang makakapagbigay sa atin inshallah ang mga sagot sa mga kahirapan at saka pagkawasak ng marawi. Pwede po niya may balik yung mga kabahayan niyo. Para sa bawat Pilipino, ikaw na Para kay Isko na ikaw ang pupunta, ipupunto namin para sa pagbabago, bilis kilos, Pilipinas. Yo at merong dignidad Ang lodi ko naman sa lansangan lumaki Natutong mga lakal nag-aaral sa gabi Nagtitinda ng dyaryo, padyak ng pedicab Madiskate, matalino at may abilidad Matatag ang lodi ko, malakas ang resistensya Sipag niya'y nakakahawa ng enerhiya Parang tatay niya makisig na estibador Isa po ako sa mga volunteer dito po sa Naging naging vice mayor ng tatlong termino. Uh, eh. Yan ang lulit na sulit na sasakdisyo. the chance na maging presidente ng eh. Pilipinas, marami po siyang mga gawa na sa mga sa marginalized sectors. Sumikap, parehas din lumaban sa minimiting pangarap. Pangarap para sa lahat ng mga kababayan. Parehas na lumilingon sa pinanggaling. Kami parehas na mahirap at parehas nagsumikap. Parehas kung lumaban sa minimiting pangarap. Pangarap para sa lahat. Una-una po, hindi po kami bayat. Ito po ay voluntaryo na pagsuporta sa iyo. Uh, ah, susunod na Pangulo, Isko Moreno de Macuso. Magsalita pero di puro dada, mas marami ang gawa. Hindi siya bida-bida, di siya nagmamagaling, di mairap kausap, di rin nagmamalali. Di rin tulad ng iba, pwede mo siyang sandalan, di siya matutumba kahit marami siyang alam. Brody ko batang Maynila, asin bata talaga, pero bago ang sarili, tao ang mahalaga. Sa ngalan po ng mga Batang Maynila na kasama ng ating mahal na Pangulo Yorme Francisco Escomoreno Tumagoso. Taos puso po kami nagpapasalamat. Anong kwento para sa publisidad? Pag umaksyon agad-agad sa pagtulong sagad-sagad pangarap para sa lahat at nasa puso niya si God. Teka lang, teka lang. Sino ba yung idol mo? Si Isko Moreno. Si Isko Moreno? Eh pareho lang pala tayo. Si Mayor uh, Isko Moreno, alam nyo, lahat po tayo, Pilipino, Kristiyano, Muslim, kinakailangan nagkakaisa. Sa pagkakakilala ko po kay Mayor Isko Moreno na magiging Pangulo natin, walang pinipili si Isko Moreno, lahat po yan pagsisilbihan. Kami po ngayon nagkakaisa, regardless of the tribe, nandito po kami para magpakita po ng suporta sa susunod po nating presidente na mahal na presidente Isko Moreno Domagoso. Po ang pinakinggan nyo, panalo tayong mga Manilenyo. ng Marawi ay lubos na susuporta sa puting mayor ng Maynila. hapon po, representative po ng Air Force po sa Facebook Barangay so, po sa Pagtig Area. Ako'y naniniwala sa kakayahan ng presidente ko, Ms. Conveno. At ako'y naniniwala din na siya po'y nagbibigay ng pag-asa Pilipinas, not first, Isko Moreno Nakakapagod na Ang ating sinapit Malita pusin na Huwag tayong magpagamit Sisigaw sa langit, kailangan na Pagbabago! Huwag namang maulit, natuto na Pilipino! Mahalaga ang buhay, ipaglaban tunay na Pantay-pantay, sabay-sabay